Нет, я русский. Русский, да? Э, вы подписали контракт, да? Подписал контракт на три месяца. Э, когда? 24 ноября 2003 года. А в плен когда попали? 12 э, 12 ну, 12, 12 декабря. Да. А где? Э, а, А, должность, а? а? а должность какая у вас? Рядовой. Стрелок, да? Стрелок. Пехота. А как так вышло, что подписали контракт? Какие обстоятельства? Ну, как какие обстоятельства? Просто, если честно сказать, ну, вот, насмотрелся этих всяких новостей, там, прочее, прочее. Ну, а YouTube, там, в общем, ну, много чего, эти всякие разные там что здесь на Украине происходит якобы кругом фашизм, ну, в общем, война началась, идет война фашистские сюда сюда там, людей убивает, ну, прочее, прочее, всякое. Ну и при, пригласили якобы добровольцем, ну, добровольцем но ну, я даже не думал, что меня возьмут именно. То, что мне уже 50 с лихом лет, 58 было мне в то время. Вот сейчас, через 10 дней мне будет 59. Ну и там некоторые даже такие, ну, товарищи есть, и Помимо товарищей там, чему сломо, не сломо тебе, ну, что боишься или не боишься, ну, ну, вроде такого. Ну, я что, я сказал, что я как бы, а что кого бояться -то? Ты же служил, присягу вроде не давал. Ну, я говорю, да, давал, служил. Ну, на этой волне я как бы, мне, я говорю, да меня не возьмут никак, потому что мне уже Никогда по мужик все не берут. Ну, даже не думал, что могут взять меня в армию. Мы ну, здесь помогли документы сделать. То, что якобы возьмут, да возьмут. Я даже не поверил, вам 58 лет. Я знаю, что призывают до 50 лет. Ну, и вот документы собрали, ну, помогли документы собрать мне. Все здесь. Я даже до самого последнего дня даже не думал, что именно заберут меня в больницу. Здесь повестка приходит, что 9 сперва, 9 ноября меня должны были забрать. Ну, 9 ноября, в общем, а, позвонили, все сказали, нет, пока будь, ну, чтобы, ну, на ну, фокси как, ну, как говорится, будь на здесь, тебе подумаем. Но я 18 ноября позвонили, сказали, все, прибыть в военкомат. Семья, вот. семья есть? Нет, я разведен. Дети? Ну, ну, была семья, дети есть, вот две внучки. Общаетесь? А? Общаетесь? Ну так, общаюсь мало-мало. Ну, уже давно разведен. Вот сколько обещали платить на контракте? Ну, обещали, э, как как бы в месяц 200 рублей, 200, 200 тысяч. Ага. Но я так деньги эти не видел, если честно. Да, ну, это ну, и что, якобы, страховали меня. А кто страховал? Ну, там тоже помогли, в общем. Ну, страховать. Так а кто страховал? Ну, а как она мне, невестка приходится. Невестка вас застраховала, да? Ну, невестка она. А на какую сумму? А я даже не знаю точно. Ну, а то есть, если бы вы погибли, то была бы страховая выплата, да, за да, вас? Да, да. То есть они понимали, что вы можете погибнуть, да? Да, конечно. Ну, наверное, думали об этом. Я, видите, сам этого даже не представлял, что можно погибнуть там или как там. Даже представления не было, что я погибну или там нет. Ну и вот, э, насчет этого документы сделали, я еще до последнего дела я не думал, что меня могут забрать в армию. А кто помогал делать документы? Невестка? Да. Тоже невестка, да? Ну. ну. А до того, как э, пришли в Украину, чем занимались? Ну, электросвесарем работал. Была работа? Была. Сколько зарплаты? Ну, там зависит от как, какая работа на мысль. Если работы много, конечно, там тысяч двадцать, тридцать платили. А вы сами живете? Ну, почему? Жил я там, ну, как, я жил-то в деревне раньше, угу. ну, в, сельхоз. в общем, в деревне жил, а потом переехал в город, в городе вот. В а город какой? Улан-Удэ. Угу. Ну, и вот там снимал квартиру и работал. А вот кто вам говорил слабо, не слабо? Невестка тоже говорила там слабо, ну, не слабо? Там э, друзья, э, друзья, в общем, говорили, там, ну, что якобы чем Рудин, мол, якобы требует туда-сюда. Ну, и на этой волне, что якобы, что тебе слабо, не слабо, боишься, не боишься, я, ну, кого боится? А я понял. А вы не думали, что вот вас э, специально как бы невестка отправила на войну, вас застраховала, если вы здесь умрете, она еще на вас деньги заработает большие. Ну, я понял. Это так было, да? Ну, я так понял это все. Ну, и значение этому все не придавал, ага. пока сюда не попал. А когда сюда попал, я потом уже понял, что, я, что такое получилось. Когда сюда попал. То есть вы уверены, что невестка специально вас послала на войну, чтобы вас здесь убили, и она с этого имела выплату, да? Ну, Получается так? Получается так? Ну, если, если честно, то так будет. Но ну, я вот сам лично все это испытал на себе, понял, что а больше как? Так оно получается. А вы говорите, там фашисты, нацисты и так далее. Да. Вы в это все верили? Ну, как по телевизору смотрел, ну, вполне достаточно этого. Посмотреть телевизор и если на самом деле так оно было, ну, как показывали. Ну, то, что выпивали. Ну, было, конечно, не без этого. Было. Ну, можно сказать, что вы злоупотребляете алкогольным ну, напитком? Ну, не, не, до такой степени злоупотреблял, а, но ну, было, пил, ну, голову-то не терял. Ага. Ну, вроде нормально себя держал в рамках. А что делали почти месяц? Воевали? С автомата умеете стрелять? Ну, конечно, умею. Стреляли? Если честно, даже вообще не стрелял. А что делали? Ну, в общем, у нас, как я э, вам сейчас объясню, это нас привезли вот в Кременную, мы там неделю где-то пока ничего вообще не делали. Это мы приехали туда, вот не помню, ну, в начале декабря. Ага где-то, может, начало, в начале первых числах. И до 7, до 7 декабря мы вообще жили там в доме каком-то. Ну, ну заброшенный дом был. Угу. Ну, мы просто там печка одна была. Мы вот в этом, нас 15 человек распределили. Ну, там в этом доме жили 15 человек, как взвод, можно сказать. Ну, и что там, печка была, там, стекла, все нормально, все Мной ну, э, отапливались дровами, печка все. Мы ну, жили у нас 15 человек там. Сами себе все готовили, в магазин ходили, брали все, ну, продукты все. Так мы давали продукты нам. Ну и а вот 7, 7, 7 декабря нас на позицию вывезли. Три дня мы там, ну, не три, а четыре дня мы стояли четыре дня вот на позиции. Но ну, там я лично никого не видал, только бомбили, минометный огонь в основном, в основном минометный огонь. Ну и в ночь, э, четыре дня мы присидели там в окопах. Я говорю даже, ну куда стрелять, куда, кругом эти лесополосы там, поля, там никого не видно, все открыто ну, эти мины летят, конечно, бомбит нас. А вот даже ну, не выйти. Ну, в смысле, даже выскочить, например, там, подсять или как куда невозможно. Просто сидели в окопах и все. А автоматы были сам с нами, но по четыре рожка. Я вот лично со, со, со своего автомата вообще не царел. Вот четыре дня мы там, ну, четыре ночи просели, ну, день и ночь. Просидели там даже, вот, ну, у себя что, газовых баллоны были, чай сварить там в кружке, чай сваришь, ну, тушенку разогреешь, поешь прямо там в окопе и все. А более что, пробомбит, вот на ночь успокаивались, ночью уже не бомбили, ночью только свободен. За что воюют россияне в Украине? Я вообще даже не понял. Там какая-то полоска у нас была, слева, во лосеву, справа лосеву. А вот эту полоску мы только одну держали, и все. Как воюет Васал? А? Васал как воюет? Ну, я их говорю, лично сам не видел. Лично так, чтобы, ну, где-то они там стояли. Ну, плен вас ВСУ взял? Но, ну, а? но ну, а были наши позиции там. А здесь почему-то и раз эти позиции оказались именно за ними. Ну, я вечером пошел, там, ну, весь мешки мои были, ну, мои, там, продукты мои, там, например, в рюкзаке, в рюкзаке были вещи, чтобы, ну, переодеться. Я вот пошел переодеться, просто намокли, дождь шел, намокли. Пошел переодеваться, ну, я там были наши до этого стояли, ну, до этого, на этой позиции наши стояли. Когда прихожу, говорю, ну, поздно, правда, было. Вот ну, перед самым утром, где-то, наверное, часа три или четыре ночи. Ну, я думаю, может, никого там, может, наш солдат там. Пойду, э, заберу свои вещи, да переоденусь. Пришел, а там еще, ну, посмотрел, они же мне говорят. Пароль, я им сказал пароль. Ну, ну, смотрю, молодые парни какие-то. Ну, я думаю новые какие-то наши. Мы ну, спрыгнули, Взяли, арестовали, ну, руки скрутили, и все. руки скрутили, за спину, завязали руки, и все. Вот а Нацисты есть фашисты в Украине? Не, ну, вот они меня солдаты забрали, короче, скрутили, связали. Потом я только понял, что это не наше. А так, ну, пацаны молодые, да, молодые. Ну, видно, молодые пацаны. А нацисты есть, фашисты? Да нет, конечно. Нет? Ну, вот они меня связали, мадам ну, Манечка, что я еще с ними, ну, еще, ну, говорю, кого прикалываетесь? Начал, ну, на ними, что, ну, это серьезно, я даже не подумал, что это, ну, что, до той степени, что думал, все свои прикалываются. Я так и подумал, да, материться, но, ну, кого, говорю, кого прикалывать, уроки кого крутите, ну. А потом уже понял, что это не наш. Я говорю, до самого края, ну, думаю, это, ну, ну, или мне кажется, или на самом деле, ну, потом уже только когда увидел БМП, меня БМП забросили туда в кузов. Там он с кузом какой-то был. Меня забросили. Тогда я уже понял, что там уже еще подошли. Тогда я уже понял, что, ну, что плен попал. Ну, они... А поначалу, ну, там, маленечко там допрашивали туда-сюда, что кто? А ты один? не один? Я говорю, один. Все. что, зачем пришел? Я говорю, ну, он мечты хотел свои забрать. Одежду. Ну все, вот у него забрали, вот так привезли. Потом... Они спрашивали, дед, ты что здесь делаешь? Ну, конечно, спрашивали. Бояк. Ну, они меня спрашивают, что ну, я говорю, как что? Так и так. Они ну и все, и давай там поначалу ну, все ну, взяли, увели там, забросили в эту БМПшку. Ну, ну э, это... Ты один, я говорю, один. А они потом что-то еще вышли туда, мы что-то ходили, еще не знаю, что-то стреляли вроде мне. Ну, я уже у них был, лежал там в кузове. Ну, и потом вернулись. Ну, ну и, короче, увезли меня к себе туда. Я еще вспоминаю, даже не понимал, думаю, приколы, шаулы. Ну, я, я даже не думал об этом. Один брат караулил у меня с автоматом а, а так ну, Потрогал, я думаю, чекал меня, ну, а автоматом трогал сюда, в Я сидел прямо там у них. Я говорю, кого трогать? Он говорит, ты что, без этого, без броника? Я говорю, да нету, без броника. Подумал, Привели, в общем, я не знаю, куда там привели, я не знаю, что там было. Ну, какое-то здание привезли, в общем. какое это здание, там потом, что-то я там минут 30, наверное, побыл с ними. Потом, ой, что-то сказали, короче, пойдем. Замерз, я говорю, замерз, завели меня в какое-то там помещение, дали воды попить. Мы потом, в общем, еще двое каких-то пришли и меня увели. Ну и увели, увели, конечно. А потом вот сюда, вот в, это, в Харьков. Я а, так понял, э, солдаты немного украинские в шоке были, да? Э, ну, такого конечно, солдата но... как бы. Ну, а чтер они в шоке, я с ними же маленько там. Ну, посмотрим, загрубил, конечно. Они, ну, что за нахуй такой? <laughs> Ну, а серьезно было так. Я даже не думал, что думал, наши прикалываются. Я... А молодые пацаны вообще. Ну, фашисты есть? Да нет, вроде бы нормально ко мне. Не, ну вообще фашисты есть в Украине? Да, не видала их. Не видали, да? Не так видал. по телеку бодяга, э, короче, походу, да? Но, по идее-то так. Но не было такого, чтобы там, ой, меня там били, убивали. Ну, не было такого. А, смотрите, а на выборы ходите? Ходили в России? Ну, ходил. За кого голосовали? Да, ну, там за своих. Там, ну, у нас свои там. Цыганов такой есть, Алексей. За а за президента за кого? Ну, за Алексеева. За, ну, за своих голосовал. Там у нас в Сломой Бурете за своих голосовал. Угу. Путина поддерживаете? Да я, в принципе, даже, даже не поддерживаю. Ну, а что? 60 лет прожил, ни родины, ни флага, один план. Ну, 60 лет прожил в России, ага. ну, у меня ничего нет. Ни дома, ни родины, короче, одним словом, ничего нету. А где он? Вроде работал, жил, семья была. И в сельхоз, ну, на, не лень, сколько я там в сельхозхозяйстве проработал. На Починательский грез, сколько я там проработал, 7 или 8 лет, и ничего нету. А куда все делают? А, а карточку на зарплату оформляли? Ну оформляли. А на кого, на вас или на, на невестку? На невестку оформил. На невестку карточку, да? Да. И все деньги, то есть э, доступ э, невестка э, должна была иметь? Да, она. Слушайте, ну вообще дичайшая история. Грубо говоря, невестка вас отправила на убой. Ну, наверное, так получается-то. Ну, я вот сейчас... Она, она знает, что вы выжили? Нет, наверное, не знает пока. Не знает, да? Ну, а, звонил. а, а застраховали на большую сумму? Выплата какая должна была быть? Ну, не знаю, как они там страхуют, наверное, на 5 миллионов. Или на, на 5 миллионов застраховали, наверное, да, рублей? Ну, наверное, больше, на сколько там. Если бы погибли, то 5 миллионов бы невестка э, ну, Наверное, могла иметь. Вообще хитрая невестка. Ну, я сейчас понял, понял, что так и так. А так до этого не понимал, думаю, ну, кого? Ой, да там сюда сюда там не попадешь ни в какую там горячие точки туда-сюда, а здесь сам на передовую. Бросили сам на передовую, натурально умру. При мне лично. Всем. Вот я сам лично видел, ну, помогал даже таскать их. Семь человек. А хотите что-то сказать невестке? Да не, ну, Может, увидит нас, вас? Может быть, увидит. Она сама пойдет. Но я, я как-нибудь, если все нормально будет, доберусь до дома, если доберусь. Просто я сам скажу в глаза то, что думаю. А что думаете? Ну, а что, думаю, конечно, это все, все это вранье, и ерунда, это все, конечно, ну, в общем, зря согласился на это все. Я думаю, что и впредь своим друзьям даже скажу, что такого здесь нет, как они думают. И еще даже скажу некоторым, кто помоложе хоть, сюда лучше бы не ногой. Украинцу что-то хотите сказать? Украинцу? Ну, что я вам скажу? Конечно, тоже, тоже горе хапнули. Всего насмотрелся здесь. Даже вам скажу, что вот меня вот лично вот два дня здесь жил. После плен, ну как плен взяли меня. Ну, тоже говорят, там, ой, всякий раз, ну, накормили, напоили, а я пока везли, там, ну, пока я там шел, пока я там ходил, а тоже нападался, еще не спал, весь в грязи, у меня бушлаты было весь в грязи, брюки, все в грязи, в общем, весь, ну, весь мокрый был. Но они, правда, меня переодели. Украинцы? Да, переодели они, правда, вот. Э, хорошо, вот ботинки они мне вот эти не дали, а это в берцах они все мокрые были. Ну, чего, брюки дали, одели ботинки чистые, ну, тоже они, правда, сухие, носки, чаем напоили, накормили. И потом только вот увезли в этот, в Харьков.